असलम गाइस उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे आज दिल किया कि एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूं कि मार्केट प्लेस में अमेज़ोन पे और नून पे जब आप अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं तो उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा सर्विसेज आप दे रहे होते हैं फ़ाइबर के थ्रू तो कुछ फ़ाइबर के हैरान कन नंबर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसके बाद जो है वो फिर हम इनका कंपेरिज़न करेंगे मैं अपनी वीडियोस में ज़्यादा इम्फोसाइज करता हूँ के एस के और ए e को उसकी डिफरेंट रीजंस हैं मींस कि अब लेट सपोज एक ट्रेनर हैं सराउंडिंग सिटी के तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि जी जब अमेज़ोन है के एस में यूएई e में तो फिर नून क्यों उसके ऊपर फिर वर्किंग आप क्यों सिखा रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन उनसे ये था कि क्यों नहीं उसके लिए कुछ हमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है और एक स्टूडेंट ने कहा कि कोर्स कंप्लीट किए हुए मुझे छः महीने हो गए हैं और तकरीबन कुछ तीन चार महीने हो गए हैं मैंने फाइवर पे अकाउंट क्रिएट किया मगर मुझे अभी तक कोई क्लाइंट नहीं मिला तो काइंडली अगर आपके पास क्लाइंट हैं तो रेफ़र करें एक्स वाई जेड इस तरह की जो है वो डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट लोग आपसे बातें करते भी होंगे might possible you are also one of them कि आपने कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है आप फेसबुक के थ्रू फाइवर के थ्रू अपने आप को एडवर्टाइज़ भी कर रहे हैं मगर स्टिल अभी तक आपको कोई उसका रिस्पॉन्स या आपको उसका कोई रिज़ल्ट नहीं नहीं मिला सो दैट्स अ रीज़न मैं कैसे मार्केट को यूएई मार्केट e को मैं इम्फोसाइज़ करता हूँ और उसके साथ साथ मैं इस चीज़ को भी इम्फोसाइज़ करता हूँ कि आप एक तरफ अगर अमेज़ोन का वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं उसके साथ साथ आप नून का कोर्स भी करें मैं पहले अपनी वीडियो में कह चुका हूँ कि मैं अगर मेरे नून और अमेज़ोन के स्टोर्स हैं तो मैं प्रेफर करूँगा उस बंदे को कि जिसको नून के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग है और अमेज़ोन के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग है इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर मैंने एक कार के लिए ड्राइवर रखना है तो मैं बोलूँगा नहीं ये करोला कार है तो उसका ड्राइवर मैं अलहदा रखूँ सीविक है तो उसका अलहदा रखूँ मैंने कि वॉचमैन रखना है तो मैं बोलूँ नहीं ये गेट ये खोलेगा तो गेट पर ये खड़ा हो नहीं ऐसा नहीं है तो कोशिश करते हैं कि भाई हम कोई इस तरह का वर्चुअल असिस्टेंट हायर करें कि जिसको डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के ऊपर काम करने का तजर्बा हो तो ये रीज़न है मैं एम्फोसाइज़ करता हूँ और उसमें सबसे बढ़ के ये कि आप मैं इसमें आपको एडवाइस देने जा रहा हूँ फ्री एडवाइस है कि अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं और आप एक छोटी से अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें उसको आप यू e और ए के डिफरेंट ग्रुप्स में आप ख़ुद को ऐड कर लें वहाँ पे जाके आप अपनी प्रोफाइल शेयर करें और ये काम स्पेसिफ़िकली वो लोग लाजमी करें कि जिनको काफ़ी अरसे से कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा तो बिलीव uh, मी कि अगर आपको पिछले छः महीनों से क्लाइंट नहीं मिला तो विद इन टू वीक्स आपको क्लाइंट्स का रिस्पांस आना स्टार्ट हो जाएगा और लोग जो हैं क्योंकि इन एरियाज़ के अंदर यूनो बैटर के वहाँ पे लोग जॉब करते हैं या अपना कोई भी काम करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सब ये एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों तो वो ये चाहते हैं कि भी हम अपना बिज़नेस करें और उसको हैंडल जो है वो एक ही बंदा कर रहा हो और मोस्टली वहाँ पर यही होता है अमेज़ोन के ऊपर क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट आपको अलाउ होता है आप अमेज़ोन पर बिज़नेस कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ वो तमाम लोग के जो अपना वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं जिनके पास वहाँ पे ट्रेड लाइसेंस है वो डेफिनेटली नून के ऊपर भी काम करते हैं तो एक कुछ नंबर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और ये फाइबर्स के नंबर हैं अंकल येस्टडे इस वक्त जो टोटल सर्विसेज हैं पूरी दुनिया के अंदर वो फाइबर के ऊपर ई कामर्स मीन्स के अमेज़ोन से रिलेटेड जो हैं वो सिक्सटीन थाउजेंड एक लाख सोलह हज़ार लोग अपनी as a virtual assistant services दे रहे हैं अब इसके अंदर प्रोडक्ट लिस्टिंग भी है उसके अंदर 53,500 ऑप्टिमाइजेशन 28,000 एडवर्टाइजिंग है PPC around 4,000 hunting 16,000 account creation 7,200 means के ये वो सर्विसेज हैं कि जब एज अ कंप्लीट आप वर्चुअल असिस्टेंट काम नहीं कर रहे होते और आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर आप उसमें एक्सपर्ट हैं तो आप वो सर्विसेज दे रहे होते हैं अब इसमें अगर हम कंपेयर करें सिर्फ यूएई मार्केट e को मैं ये अमेज़ोन के नंबर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसके बाद फिर मैं नून के नंबर भी आपके साथ शेयर करता हूँ अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास सिक्स थाउजेंड पीपल हैं जो डिफरेंट प्लेसेस पे बैठे हुए हैं और वो यूएई मार्केट e के लिए अमेज़ोन के वर्चुअल असिस्टेंट की और रिमेनिंग सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं कैसे मार्केट के लिए around four thousand nine hundred हैं यूके मार्केट के लिए again it's around sixteen thousand हैं एंड सो ऑन अब हम अगर नून को कंपेयर करें नून में हम्म, जो वर्चुअल असिस्टेंट की और बाकी जितने हेड्स हैं उसकी सर्विसेज देने वाले टोटल 160 लोग बैठे हुए हैं मीन्स के अमेज़ोन का मैंने आपको बताया हंड्रेड एंड सिक्सटीन थाउजेंड एक लाख सोलह हज़ार और नून का जो है वो 160 लोग बैठे हुए हैं उसमें से 160 में से छियासी एट्टी सिक्स लोग जो हैं वो यू e की मार्केट में सर्विसेज दे रहे हैं नून की और उसके अलावा 58 लोग जो हैं वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं नून के लिए के एस ए मार्केट में इट्स अ बिग डिफरेंस अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ हज़ारों सेलर्स हैं जो अमेज़ोन पे भी काम कर रहे हैं अमेज़ोन पे और उसके साथ साथ नून पे भी काम कर रहे हैं but as I told you कि हर बंदा वहाँ पे सिर्फ नून या अमेज़ोन के लिए नहीं गया हुआ या उसके लिए काम नहीं कर रहा आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं आपकी अपनी जॉब है आप जो कुछ कर रहे हैं इवन आपकी वाइट कलर जॉब है आपकी ब्लू कलर जॉब है तो कोशिश हर किसी की यही होती है कि कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हम जनरेट करें अच्छा इसमें अब मैं आपको एक सरप्राइजिंग नंबर्स में आपको देना चाहूँगा कि उसके अंदर ऐसे लोग जो अमेज़ोन और नून दोनों की सर्विसेज दे रहे हैं मैं फाइवर की बात कर रहा हूँ रिमेंबर कि जिन्होंने गिग्स के अंदर अपनी सर्विसेज में नून का नाम लिखा हुआ है वो सिर्फ तीन लोग हैं मीन्स के तीन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई आपने यू e के अंदर अगर अमेज़ोन और नून का स्टोर हैंडल्स करवाने हैं तो उसके लिए हम मौजूद हैं उसके अलावा अगर हम कैसे की बात करते हैं तो कैसे मार्केट के अंदर सिर्फ दो लोग बैठे हुए हैं जो कि ये सर्विसेज दे रहे हैं सो जस्ट इमेजन कि एक ऐसी मार्किट कि जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग अपना काम भी कर रहे हैं वहाँ पे नून भी मौजूद है और मेरी इस चीज़ को वो लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि जो के में या नून में रहते हैं उनको अच्छे से पता है कि वहाँ पे नून के ऑपरेशंस कितने बड़े हैं उनका नेटवर्क जो है वो कितना बड़ा है और वो कितने अरसे से वहाँ पे काम कर रहे हैं तो दैट्स अ रीज़न कि मैं अपने स्टूडेंट्स को या वो तमाम लोग के जो इन दो रीजन से बिलोंग करते हैं मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि अगर पॉसिबल है तो अमेज़ोन के साथ साथ आप नून के ऊपर भी काम करें जहाँ तक सर्विसेज की बात है काम करें मीन्स के these is the people they are living there जहाँ तक सर्विसेज की बात है देखें अमेज़ोन का जो वर्किंग पैटर्न है वो पूरी दुनिया में अमेज़ोन के जितने स्टोर हैं सब पे सेम है राइट उसमें जो अमेज़ोन का सेलर सेंट्रल है जो अमेज़ोन का डैशबोर्ड है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है उसमें कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है इट मीन्स कि अगर आप ने स्पेसिफिकली यूके की मार्केट को चूज़ करके वहाँ की सर्विसेज आप दे रहे हैं आप यू की सर्विसेज भी दे सकते हैं थोड़ा सा क्राइटेरिया का फ़र्क हमारे पास आ जाता है स्टोर क्रिएशन के अंदर थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन का फ़र्क आ जाता है आ, सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन है वो हमारे पास हंटिंग में आता है मीन्स कि अगर आप यू से मार्केट में काम कर रहे हैं उसका हंटिंग क्राइटेरिया डिफरेंट है यू का डिफरेंट है यू e का हमारे पास डिफरेंट है कैनेडा का डिफरेंट है ये चीज़ें डिफरेंट हैं अदरवाइज बिजनेस मॉडल जितने भी हैं वो सारे हमारे सेम ही हैं तो इट मीन्स के स्पेसिफिकली जो अगर हम फोकस कर रहे हैं के को और यू e को एक तरफ तो इस मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप है आप अगर ये ट्रेनिंग ले लेते हैं जिस तरीके से हम अपना ऑनलाइन सेशन जो है वो थर्टी ऑफ सेप्टेम्बर को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो वो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशल्स है कि जो इवन के यहाँ पे भी हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हैं और स्पेसिफिकली जिनके कोई रिश्तेदार दोस्त अजीज़ इन कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं तो वो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि वो इसको बिल्कुल ज्वाइन करें एक वक्त था जब कहा जाता था कि आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट नहीं होते मगर अभी ये शॉर्टकट हैं मींस के आप मैक्सिमम अगर हम लेंथ लेके चलें छः महीने का आप छः महीने का आप ट्रेनिंग प्लस प्रैक्टिकल करें तो उसके बाद जो है वो आप अच्छे खासे पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं और ये जो कहा जाता है कि भी घर बैठे लाखों कमाएं ये बात ठीक है एब्सोल्युटली राइट ये बात बिल्कुल ठीक है इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप ये कहें कि नहीं जी हम तीन महीने काम करें उसके बाद लाखों कमाना स्टार्ट कर दें ऐसा नहीं है थोड़ा सा आपको उसमें टाइम लगाना पड़ता है practice makes the man's perfect जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं वैसे वैसे आपके स्किल्स में और आपकी अर्निंग में भी इजाफा होता जाता है ये कुछ नंबर्स थे इन नंबर्स के शेयर करने का मकसद ये था कि जिन लोगों को इन गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में या स्पेसिफ़िकली नून के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है ये उनके लिए बहुत अच्छा चांस है कि इस मार्केट के अंदर बहुत गैप है आप जहाँ पे जिस तरीके से हम अपने ऑनलाइन कोर्सेज में अमेज़ोन के साथ साथ नून का कोर्स भी करवा रहे हैं और वो एक ही हमारे पास पैटर्न है इट मीन्स कि वो ऐसा नहीं है कि अमेज़ोन का कोर्स डिफरेंट है नून का डिफरेंट है और द्रास को भी हम उसमें ऐड करते हैं क्योंकि जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं द्रास के बारे में माइट पॉसिबल प्रीवियसली कुछ लोगों के जहन में गलत कंसेप्ट हो मगर द्रास ने भी बहुत इम्प्रूवमेंट की है पिछले तीन महीनों में उन्होंने हज़ारों अकाउंट जो हैं वो क्लोज़ किए हैं जस्ट बिकॉज के जो डिलीवरी में प्रॉब्लम कर रहे थे जिनका कैंसिलेशन रेट ज़्यादा था या इन सम केसेस वो कस्टमर तक वो स्पेसिफिक चीज़ डिलीवर नहीं कर रहे थे तो आई होप आपको कंपेयर करने में थोड़ा सा आसानी रही होगी आपने अगर हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है उसको ज्वाइन करना है तो इसी वीडियो में नीचे आ, हमारी वेबसाइट ईमेल आईडी व्हाट्सएप हमारा आ, उसके बाद यूट्यूब फेसबुक सारे लिंक्स दिए हुए हैं आप किसी भी चैनल के थ्रू हमसे रबता कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं thank you very much in case अगर आपको किसी किस्म का फर्दर क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू भी हम आप हमसे पूछ सकते हैं अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़